من أكذوبة نشرنا في هذه المدينة لنسيطر عليها وننهبها I'm This fight. Why do the team? Why do the team? آخر لاعب باق اجعلوهم يتوسلون أعيد التلقيم كفى مقاومة حجب الرؤية تبقى عدو واحد ازرعوا السبايك آخر لاعب باق سقطت السبايك في اي آه. لقد فعلناها لنجتمع تولوا السيطرة تم نشر السادس أزهقت روحها بعماء حجب الرؤية With weapon. بالتالي تستحق المجهود نفذت الشحنات حسنا يا ريس استخدمي قنابلك المتفجرة وسأستخدم أنا قنابلي الخاصة لإحداث أكبر قدر من الضرر أنا في الطريق أحتاج مساعدة معنا في الطريق واحد سوف تتناثر أشلاءهم تحت تأثير معداتي وسيكون القضاء عليهم غاية السهولة الجوائز المعادية تلك سيخافون لن تروا شيئا قصد هدف عدو واحد لا ألومهم على القتال لكن هذا لن يتكفل بمساعدتهم سلب البصر سقطت جت أرضا تبقى عدو واحد آه عليكم الهرب ثنية الموت لا داعي للقلق ستعتادون على سماعها دمر الخلفاء حجب الرؤية Feliz.

آخر لاعب باق تمكنت من العدو هل بحوزة أي منكم بعض الجبائر؟ ربما كسر إصبعي أو عدد من أصابعي نفوز وننجو ظلال متحركة خرج الروبوت المتفجر لن تضيع حياتك هباء سأجعل الدخان يعميهم أحتاج هذا سلاح هنا أحتاج هذا ابتعدوا وهبوا عليكم soon. عميان أغبياء لا سلاح يتفوق على أسلحتي سأتولى الأمر أعيد التلقيم حجب الرؤية حجب الرؤية جولة في الشوط هرب تم نشر الذاكرة آخر لاعب باق انظروا كيف ستفوزون أداء رائع لقد نسيتم مكانتكم تبديل الجبهات del mundo.